jeg har, ikke, jeg har ikke sådan en bestemt begivenhed i mit liv, som øh, på en eller anden måde åbenbarer nogle ting. Men det er op igennem hele min opvækst og op igennem hele mit liv, øh, så har jeg oplevet, at øh, troen på Gud øh, hænger super godt sammen med hele det øh, verdensbillede, jeg har, hele den verden, jeg ser. Fordi jeg også, altså, også har fået lov til at opleve helt konkret, øh, Gud øh, virker ind i menneskers liv. Når jeg ser indad, øh, så ser jeg øh, både et menneske, som jeg ikke altid kan stå ved, men ser faktisk også et dybt tomrum inde i mig selv. Øh, jeg ser et øh, behov for at fylde mig selv med værdi, men hvis ikke jeg har en kilde til konstant absolut værdi, så skrider det hele. Dybest set, så ved jeg jo ikke, om det her det er sandt. Øh, og, og det er også bare der, hvor jeg må, må ja, sætte min lid til det og tro på det. Øhm, men, men hele mit liv har peget i den her retning. Øhm, alt hvad jeg har oplevet, alt hvad jeg har set, alt hvad jeg har mødt, øh, har peget i retning af, at der er en Gud. Kristendommen vil gerne øh, give sådan et, et fuldstændig solidt, fast fundament og der vil den, det sekulariserede samfund vil gerne den anden vej. De vil gerne relativisme. De vil gerne dybest set give et usikkert fundament at stå på. Selvom det måske ikke er sådan, man vil sælge det. Men det er det, man får. Vi stræber hele tiden efter mening. Vi, øh, vi leder efter værdi. Vi leder efter sandhed. Og hvis ikke det findes, så synes jeg ikke, det giver mening. Det hænger ikke sammen. Jeg synes, det er afgørende for, om, om kristendommen er solid, at den er absolut. Øh, det er afgørende for mig, at, at jeg også netop både har ret til at slå mig på kristendommen og slå på den. Øh, det gør, at det er, det er noget, jeg kan, kan sætte min lid til. Jo, men jeg tænker bare, at mission er et produkt af, at det har fået lov til at fylde mig op. Det har fået lov til at skabe sammenhæng og sandhed i mit liv. Og hvis jeg oplever, at det her virkelig er øh, kilden til al sandhed, øh, så mener jeg faktisk, at det som en naturlig reaktion på det må flyde over. Fordi den Gud, jeg tror på, øh, ikke kun er Gud for mig, og fordi den Gud, jeg tror på, siger, at han længes efter, og at alle mennesker må lære ham bedre at kende. Noget af det, som Bibelen også taler om, det er, at, øh, at kristne er, øh, er, er kristi læme. Det lyder sådan lidt syret, Øh, men det, som det betyder, er, at, at, øh, at her på jorden øh, har vi faktisk en vild afgørende rolle, øh, fordi vi, vi kan formidle nogle ting på vegne af Gud til hinanden. Jeg tænker, undersøg, gå ind og undersøg, hvad er det kristendommen dybest set går ud på. Gå ind og subscribe på kanalen, der hedder Pep Talks på YouTube. Øh, der fortæller jeg noget om, hvad det er, kristendommen dybest set går ud på.